داير جنة أي جنة دي تشتغل مع ربنا ما تعين ورا ولا قدام بدون أي حاجة أدوك ما أدوك تكون كأم موسى أم موسى كيف فرعون بديها أجرة شوف ربنا ده قوي كيف سبحانه بديها أجرة عشان تردع ولدها شو قوة ربنا كيف فرعون أصدر قرار أي مرة تلد يقتل ولدها يضبحوا طوالي لأنه في ولد جاي بيقتله والله ورا ربنا ورى النظام قال لك ده أول حاجة ربيه وبعدين نوريك النظام كيف بالله يتربى في محل غزة مية 100 ما جدوا عليك في كمبو ولا في وين كان ملاريته ستة مرات في الشهر يتربى بالله إلا الشربات المركزة والجداد المركز أي حاجة يكشف عليها حتى ندق لها حسي تبا شايف الزول يكون برا كيف كان بيجي زول مسؤول طوال وشك يتغير وحياته كلها تتغير لأنه الأكل منظم والحاجات والراحات وحياة قديرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة عاقبة للمتقين رباه بالله ما شاء الله بقى قوي غذا مركز ونظام ما شاء الله زول قوي ما الأكل ذاته بقوي زول الأكل الكويس لكن قالوا موسى عليه السلام منه صغير جاي يشيله خمشه لك خمسة واحدة قال لهم هذا قاتلي ده بيقتلون الولد ده قال هذا الولد صغير ما بيفهم حاجه ما بيفهم حاجه الله ادى رسائل من بدري لكن ما فهمها ما فهمها ادى رسائل من طفل الكفت ده جاي كفت اكبر من الصغير ده بيجيك الكبير لكن هو ما فهم اي زول مبهور بالدنيا دي ما بيفهم تلقاه قاعد داير يتحكر للقيامه قيامته ذاته تجيه القيامه الصغرى الموت قيامته تجيه هو لسه عايش في محلاته دي بعد ما خدته في البيت ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه كل المراضع اي مره جابوها ترضعوا بيرضع لحد ما ربنا رجعوا لامه ترضعوا ترضعوا بالقروش بالمرتب بمرتب الرضاع لو فرعون ما اداها القروش المرتب ترضع ولا لا زول الدعوه كذي كان ادوك آه، الحمد لله ما ادوك تشتغل